3 sayıları rakamla yazalım. 4 cevapları yazalım. 1 1 artı 5 eşittir 2 8 eksi 6 eşittir 3 16 bölü 2 eşittir 5 4 çarpı 8 eşittir. Saat kaç? Saat 4. Ders saat kaçta? Ders saat 9'da. Bir ayda kaç gün var? Bir ayda 30 gün var. Bir yılda kaç ay var? Bir yılda 12 ay var. Sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfta 15 öğrenci var. Kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Çay kaç lira? Çay 1 lira. Telefon numaranız kaç? Telefon numaram 212 243 12 50 Kaçıncı? Benim evim birinci katta. Sınıf kaçıncı katta? Okul sekizinci sokakta. Sonuncu sırada kim var? On sayfada resimler var. 5. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.